الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله eh, di pagi yang berbahagia ini mari kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan hidup kita hari-hari ini iaitu hadis yang sama-sama kita sama dengar sama-sama faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mari dak royak tentang masalah hidup hamba seorang ni ialah berhajat kepada bimbingan dan pimpinan Allah pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi kita berada dalam masjid dia. Maka datanglah seorang ah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata dia ni dari kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mikut hadis yang diceritakan daripada Anas bin Malik dia kata kami ini adalah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Kemudian muncullah seorang lelaki. Seorang lelaki sebelum daripada seorang yang datang itu Nabi kata akan muncul dari kalangan kamu ni ahli syurga. Maka datanglah orang Ansar oleh Ansar seorang lelaki daripada Ansar maka jumpalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumpa dengan sahabat Nabi cuma dijangguk dia tu dijangguk dia ni bekas bekas baru ambil asmaya bermaknanya dijangguk dia tu ada daripada ritisan air batu balik berarti dia ni baru sudah selesai wuduklah dan di tangis sebelah kiri ni dia ada bawa selipar dia Maka sahabat pun tahulah kata inilah salah seorang daripada ahli syurga yang Nabi saw. alaihi wasallam cerita. Dan pada esok hari pula pada waktu yang sama Nabi kata sekejap lagi datanglah seorang ahli syurga. Maka dia dapat orang tu Ni anak duk tengok ni orang tu Orang tula dan keadaan serupa tula juga maknanya bermaknanya bekas dia ambil wudu dan dijangguk dia tu ada titisan air dan di tangan kiri dia ni ada selipar. Hari yang ketiga Nabi kata sekejap lagi boleh kita tengok ahli syurga nak mari. Maka dia dapati juga orang tu keadaan sama. Dan apabila Nabi SAW keluar daripada majlis itu Maka seorang sahabat Nabi SAW nama Amru Amrullah bin Amru bin As Dia kata ia cita-cita dalam hati dia ni Dia nak pergi turut Seorang lelaki ni Apakah amalan yang dia duk buat Sehingga Nabi ni Royak kata dia ni ahli syurga Hadis ni dicerita oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar Kama dia yang royak lah yang kata Aku ni ada masalah dengan ayahku ni Aku ni tak siap jumpa dengan ayahku tiga hari Dan masa tiga hari ni aku nak pergi jadi tetamu mulah kepada seorang lelaki ansar tu maka lelaki ansar tak boleh maka Amr Abdullah bin Amr bin Ah ni giduk saya saya baca lafaz Arab dia panjang lafaz dia maka dia duduklah di rumah seorang lelaki tu yang Nabi kata dia ni ahli syurga duduk situ duduk makan duduk tengok keadaan eh. Bagaimana amalan seorang Yang Nabi Raya kata dia ni ahli syurga ha, Kita tengok di sini ni berapa Bersungguhnya sahabat Nabi ni Kita tabuk, kita kaji, kita mutabah Kita telok oh Nak pergi cari amalan yang dapat masuk syurga dan amalan masuk surga ia telah dijami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya amalan ni kena turut Nabi. Batu kena Nabi jamin kata amalan syurga baik ku ibadat kita lafaz zikir ko lafaz lawak segala-galanya kita kena pergi wasa bersungguh bahasa serenuk apa yang diajar ataupun dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia dok tengok siapa tiga hari dok tengok Kesemuanya tidak ada benda pelik Tak ada benda pelik Semaya waktu Cara hidup serupa lah dengan sahabat lain Bukan serupa kita tu Serupa dengan sahabat Bermaknanya kalau subuh tu Ya bangun awal Dan bangun semaya ambil udu Dan semaya bukan tempat tidur dia Semaya lepas sebelah sikit semaya dua rakaat yang pertama dengan cara pendek lepas tu semaya cara panjang lepas tu witir serupa lah dengan sahabat lain-lain tu lepas semaya witir dia duduk uh, ah, tak pala sikit ataupun hunyur kaki untuk nak tunggu semaya subuh apabila subuh ada ah, pergi semaya di masjid begitulah keadaan sahabat sekarang ni lalu tu lah Abdullah ibnu Amr dia kata Sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan ayahku. Tapi yang sebenarnya aku nak mari tengok keadaan mung ni. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah janji mun ahli syurga. Karena Nabi kata akan timbul di kalangan kita ni Akan muncul di kalangan sahabat berapa orang Semasa duduk dengan Nabi ni Seorang ahli syurga Dan didapati kamu sebagai seorang lelaki dari kalangan orang ansar maka aku nak pergi tengoklah apa amalanmu buat ni yang Nabi jamin dengan ahli syurga maka seorang lelaki itu ya betul kan Nabi kata hati tak betul Allah Amr kata betul dia kata amalan aku serupa mu nak tengok tu lah kalau gitu Abdullah ibnu Umar kata tak ada tak ada beza dengan sahabat lain kerana sohbat ni satu ibadat yang paling kuat lah Dan sohbat ni Tak ada beza Dengan mana-mana sohbat yang lain Serupa tu ya Maka Abdullah bin um, Amr pun keluar daripada rumah dia Maka seorang lelaki tu panggil Ya tahu hai Alhamdulillah Aku ni ada so lagi amalan Yang mu tak tengok Aku nak cerita pada mu ni Maka Abdullah bin Amru pun kata ha, ha. Ni cerita ni Anas bin Malik dia royak ni Anas bin Malik mai duk cerita-cerita ni Apa yang dicerita Apa yang dia tengok Nabi duk kata Dan apa yang berlaku pada Abdullah bin Amru Anas bin Malik Lalu itulah soalnya lelaki ansar Dia kata aku tak ada amalan lain Kata Melaka sekarang ya yang tak tengok lagi kan Abdullah Amrul pun tak apa tak? jadi kata ha, kena lah benda dia nak ni jadi highlight benda yang duduk nak benarnya duduk nak apa amalan yang buat yang Nabi kata boleh masuk syurga nah. maka ia kata aku ni setiap hari belum aku tidur Aku maaf semua orang yang buat salah dengan aku Aku tahu tak tahu Aku maaf Dan aku tidak ada berasa berdengki Tak ada berasa berdengki di atas nikmat Yang Allah Ta'ala bagi kepada saudara Islam Tak ada rasa kena Tak ada berasa berdengki Dan aku pula tidak ada sifat Untuk nak uri orang itu jadi namimah Nak, nak belaga orang tentang orang Islam hatiku ni bersih aku tak ada nak atau orang tu buat salah aku ke aku nak buat jahat pada orang aku tak ada tu ni sahabat yang kekek dengan ikhlas ni bukan yang mari tipu daya dah benar sungguh tahdir ni sebab dia ni ni Nabi Yami syurga dah maka ia kecek benar hak sungguh setelah daripada Abdullah ibn Amr bin As mari tanya dia ya ya benar sungguh jadi dalam hati dia ni tidak ada dendam dan tidak ada berasa sifat dengki, sifat ujuk, sifat takabur ada. Maka Abdullah ibn Amr bin Ash kata ningdah ni. Sifat ningdah lah yang Nabi kata dia tu ahli syurga. Hadis ni diceritakan uh, oleh imam kita Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazar dan Imam Tirmizi waktu keluar hadis ni juga dan yang mengatakan hadis hasan boleh kita beramal Ikhwah dan hormati sekalian Kerana sahabat ni tahu Permat Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari akhirat lagi Hari akhirat nanti hari kiamat ni Tidak menafa'at anak Tak menafa'at harta Illa man atallaha biqalbin salim mereka orang yang datang dan berjumpa dengan Allah Dia wakil hati yang bersih Hati salimu minal minasyirki wan nifak Hati dia tu selamat Hati ni yang wakil berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas kata hati Dia yang dia selamat daripada syirik Selamat daripada nifak Dan selamat daripada dosa-dosa Berarti kita dapat faham daripada cerita hadis yang yang Nabi royak atas ahli syurga dan permen Allah pada ayat yang sangat pandai ni dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Jadi kita jelas katanya ahli syurga saat itu ialah ahli yang bersih betul-betul hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala Tidak bersyirik Tidak nifak Nifak ni baik-baik tentang terhadap dengan orang oh, Islam dan kafir kalau kita dah ini tidak jadi golok mata dua zu hadai tak ada duk orang ni kecil lah ni duk nak kecil ada belakang tak ada beradu bukan kerana zuhadai, hadai ni golak pisau punya dua mata ni orang yang diperangan ni tak boleh masuk surga ada sahabat baru tidak berdeki tidak rasa rasa rasa tak puas hati terhadap saudara dapat nikmat dan tidak rasa gembira apabila saudara kena bala musibah kena bencana tak orang pesinlah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis ni kita boleh ambil apa perkara satunya Nabi sentiasa berada dengan bersama sahabatnya Duk mengajar sahabat, duk mengalir sahabat Dan sahabat Nabi pula duk sekali dengan Nabi Nak terima ilmu wahyu daripada Allah Taklah melalui Nabi Karena mereka mengetahui amalan wahyu inilah amalan yang barakah. Amalan yang kiamat ini. Bukan amalan duduk terima rata-rata, dogo-dogo, bukan. Alam amalan yang kiamat yang benar datang daripada Allah. Yang bawa oleh taqwa. Inna akramakum inda Allah atuqakum. Sesungguhnya orang yang paling kiamat di kalangan kamu. Atuqakum orang yang paling taqwa. Akram-akram nak kiamat, mana mulia. Ya? Yang keduanya Sahabat ni suka amalan Nabi Dan nak dikaji Malah mana amalan ahli syurga Dan orang nak, nak dapat kejayaan eh, Orang ni kena bersih hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada berdengki Tidak takabur Tak ada apa Kita ni kena sentiasa ingatlah Bahawa rezeki hak kita tak bertukar Walaupun saudara kita kaya boleh rezeki banyak Tak usah berkirah Tak usah nak berasa tak puas hati lah. Sebab itu rezeki hak dia Rezeki hak kita duduk di kita Walau kan ada elah mana pun rezeki hak dia kita ni Orang lain ambil tak boleh Dan rezeki Allah tak bertukar Saya tak bertukar hak kita dengan orang lain Hak kita tetap dapat daripada kita Orang lain dapat daripada orang lain Itulah semoga dengan daripada hadis ni Dapat kita uh, ah, pengertian bersama saya minta maaf lah saya tak baca lafaz Arab kerana hadis ni panjang nah aku lu kau lihaza wa astaghfirullah wa lakum wa afa amri ila Allah basiran ibad wassalamu alaikum warahmatullahi